Ty plastiáci mají výhodu, že jsou krátký relativně, no. El, vysí. <laughs> Nekoupou se? Ještě ne. Tak na pauzu tady už. No asi jo. Počkej, já musím na druhou stranu. Velmi pomalinko, nepropadat panice. Teda vy máte video, to vám řeknu, to je hnus. Kurátku si na věky nech, netopí, nezaháněj, svou víru, svou sílu, svý štěstí i pech. Svý prachy, svý prachy, svůj poslední dech, jí poctivě odezdávej a lásku za lásku dávej. Ona ji nemá.